Hi, uh, I Lara actually Ni dah kali, I dah, actually dah lama kenal Danny So Danny is the best uh, stylist yang I pernah Ni lah kali rambut before ni kan So I memang suka dia punya hasil tangan dia So I dah kenal dari tahun 2017 Still baru lagi lah Tapi selalu kalau dengan dia so perfect lah kalau dia buat colour So hari ni I nak buat uh, colour Sebab selalu I buat colour ni So dah jadi rambut I dah jadi teruk ni So I nak kena buat colour Uh, lavender ash, ash lavender so hopefully dapatlah colour yang nak alright thank you Danny Jack it up. Okay, hi. Uh, actually dah siap dah rambut saya. So, uh, thank you so much untuk Denny. Saya dah buat colour yang saya nak tu memang dia dia dah buat lah. So, so perfect. So, thank you so much for Denny. Next time kalau sesiapa yang nak boleh datang ke uh, salon Denny Rich Salon dekat uh, Axis. Uh, nanti boleh boleh contact je dia. So, saya bagi lima bintang untuk uh, Denny punya hasil tangan. Thank you. Bye. <laughs>